Merci. Merci. S'il vous plaît. La prochaine. Elle me tient particulièrement à cœur. C'est la force d'aimer. Allez, un et deux et un, deux, trois, quatre. moi, je ne sois plus dans ton cœur. J'y pense, je frémis, à quoi ça servirait chanter Ma loi m'a tout sans toi je ne pourrais plus tourner. Moi, moi, moi je serai sans toi. En un effroi si tu n'étais plus là As-tu déjà subi les angoisses des D'un T'as peur si qui ne peut s'empêcher de t'aimer Tous les rêves du monde ne sont plus rien la force d'aimer. yourself